大家好，欢迎来到我米范的频道。随着岸田啊在伦敦金融街的演讲，一度让我看到了投资市场的曙光。感觉这次啊新一届的政府上台之后呢，喧嚣尘上的金融政策，什么新资本主义啊，什么重新分配啊，让我非常乐观的感觉到未来的日本金融市场是不是要迎来二次繁荣了呢？是不是可以轻松的在日本投资坐享收益了呢？ 但是啊，这次啊又是一个海市蜃楼，又一次证明了我的天真和幻想。最开始的时候，我觉得至少能做到的就是，NISA 没有年限啊，或者会下调一下金融啊，下调一下投资金融产品的什么税率啊。但是啊，让我大跌眼镜的就是，这一切都没有发生。 最最重大的举措就是延长了 e 一 c o 的这个年限，多少让人感觉到有点恶心。那么日本人的投资呢，最多应该啊就是 NISA、s m i t a d e NISA，还有 e 一 c o 那么这三个呢有什么区别呢？我们来介绍一下啊。 NISA 就是一个投资的账户，你把钱呢用在这个账户上用来投资，上限呢是六百万日元，可以操作五年。那么这五年之间呢，你所有的盈利啊是不用交税的。日本的金融产品税率就是百分之二十点三一五，也就是说呢，你投资六百万日元能赚多少，也看自己能力了。啊，买什么都行，但是每年只能买一百二十万。 而且只能买五年，免税的金额不能超过六百万。下面一个呢，就是次里 n i 尼撒，顾名思义，就是每个月投一点钱，一点一点的投资，每年投资额是四十万日币以内。对对对，就是四十万日币。但是这个可以连续买二十年，所以投资上限啊就变成了八百万日币。但是呢，只能买基金或者是呃 ETF，并不能买交易股票或者其他高回报率的这种金融产品。 那么在说 eDeco 之前呢，我们先来聊一下日本的这个退休金系统。日本的退休金系统一般是分为三种的。第一种呢是强制的，叫国民健康保险，这个啊和工作没有关系，只要你生活在这个岛上呢，都需要交这个费用，包括像留学生什么的都不能例外。但是呢，它能够享受到百分之七十的免费医疗，相对来说啊还是比较划算的。第二种就是企业员工的这个年金保险。 这种也是强制参加的一部分呢，是个人交付，一部分啊是由公司交付，然后后面呢会折算成养老金，最后呢还是返还给你个人的。那么第三种啊，就是居民自己缴纳的一些什么理财产品啊、人寿保险啊这类的，呃，像国民健康保险和企业年金啊，你选一个交就可以了。下面呢，就是我们聊一下这个 E d e 扣，就是自己啊给自己交的一个养老保险。 每年的金额呢，是要根据你所交的企业年金或者是这个国民健康保险的金额来决定的。可以定投的金额呢是在这个十四万四千和八十一万六千每年这个区间里头，可以投资到投资到六十岁。呃，但是这个应用范围啊就会被进一步缩小到像什么现金存款啊、保险啊和信托，也就是呢利用空间啊被更进一步的缩小了。虽然来说是可以免费的。 但是在运用到十呃六十岁之前呢，你是不能动它的，只能持续的去存钱，也不能取出来。这个啊就感觉很坑啊。说白了，就有点像政府运运用免税的这个手段，买了你资金的这个使用期限。之前讲的是六十岁之前不能取出来，也就是说呢，六十岁之前的人可以使用免税这个福利。那么这一次啊，岸田兄的这个。 内阁开始发力，它延长的是 d e c o 的投资年限，延长到了六十五岁，还自豪地宣称说：“哎，我们创造了一个七十岁退休的社会啊！”其实啊，这个政策单独看起来呢是没有什么问题的，但是还有一个数据啊，想和大家分享，就是对外的纯资产金额，这个啊就是国家你在海外所有投资产品减去负债之后的一个数字。日本已经连续三十年排名全球第一了。 二零二一年公布的数字，我们来看一下，三兆四千四百亿美金。那么这个金额它是不计算在每年的 GDP 啊统计金额之内的，因为 GDP 的它是国内生产总值的一个简称嘛。所以简单讲呢，日本国内的大部分公司的盈利部分都被拿去购买海外的资产啊，或者投资海外的金融市场啊，这个钱没有被投资到日本这块土地和。 土地上的一点二亿人身上，他们都是想着怎么样去做一个海外资产。那么大财团努力的投资海外，导致日本国内的金融市场就一片死寂了，基本也没有什么增长。那么国民感觉不到利润，还要承担这个风险，每年呢还要给基金公司去付这些个手续费，那我就不如不投资了。那么人们不投资呢，市场上就没有流动性了，也就不会吸引这些游资啊进场。 所以呢，就变成了一潭死水的日本金融投资市场。那么岸田内阁想改变这个局面啊，想出来的呃办法呢，就是吸引中低收入者的资金，让他们啊把储蓄变成投资啊，不要让这个福泽于己啊躺在家里面。但是经历过泡沫经济之后的民众呢，对于这个金融体制的不信任和日本自古以来就有的这种悲观情节啊，导致了他们越来越保守。 大部分的日本人觉得啊，一直以来都认为啊，日元它是作为避险货币，日元的价格也不会崩盘啊，所以呢，我就留着现金，最起码可以应对危机。但是这次俄乌战争以来，日元贬值，让日本民众啊第一次面对了全面性的涨价和日元购买力的下降，再加上不动产价格的啊上升，导致了生活成本的一个全面上升。还有个新闻就是在日本啊下调了。 成年人的法定法定年龄之前一直是二十岁是成人礼，那么从今年开始呢变成了十八岁。这个修正带来的最大的影响就是，十八岁开始，年轻人就可以以自己的名义去去签约手机啊，签约银行卡，开始信贷啊。那么对于美好生活和奢侈品欲望最大的年轻人呢，如果从二十岁才能开始信贷的话，着实啊就会减少很多的市场流动性。 再加上社交网络的推波助澜，让大家早点进入消费市场，早点进行消费投资活动。加上日本市场呢，对于虚拟货币是处于一个比较开放的态度。那么年轻人呢，对于虚拟货币和 NFT 的投资，呃，市场的这个投资热情啊，也是很高涨。也许哈，会改变下一代日本人的消费观念，让二十年后的日本金融市场呢，呃，恢复一些活力吧。 那么总结下来来说呢，就是这个政策完全没有什么大用，也没有呃解决根本性的问题。那些海外的巨额投资啊，如果不回流到日本国内的话，就是失去的四十年啊、五十年啊，可能都还是有可能的。这一期呢，我们就分享到这里，我们下次再见喽！订阅、点赞、关注，别忘啦！拜拜。